in suo onore uh, faccio una sorpresa, una doppia sorpresa, la prima oggi, la seconda credo tra domani e sabato, ma la prima è questa come ha visto eh, caffè napoletano tra l'altro condito anche a un tovagliolo tutto di caffè macchiato apposta eh, più di un mese adesso ricordo esattamente comunque macchiato apposta di caffè per lei e quindi adesso berrò il caffè napoletano in suo onore eh, dopo la mia bella colazione eh, Rigorosamente adesso berrò prima l'acqua, come la tradizione qui a Napoli, Così vuole la tradizione qui di bere prima l'acqua per non rovinare il sapore del caffè e poi subito dopo il caffè senza, senza zucchero che infatti adesso però spiace solo non si può vedere il fumo del, eh, insomma il caffè caldo ma dipende da me dipende dall'inquadratura no? non lo può vedere comunque e ora come si dice in Twin Peaks come dice il nostro Dale Cooper di Twin Peaks, il nostro caro agente dell'FBI, e anche Gordon Cooper se non mi sbaglio, il suo personaggio Even Bad Coffee, is good that no coffee, tutto. Anche un buon caffè, anche un brutto caffè, dopo tutto è meglio di nessun caffè, eh? yeah, è vero, ma il caffè napoletano, signori, ladies and gentlemen, inutilizzabile, imbattibile. Allora, anzi, un caffè, che qua si pronuncia così, eh, senza la, la, doppia F, F, così semplice. Eh, sì, non sono ovviamente un professore di grammatica eh, italiano, quindi non è che possa spiegare tre quarti d'ora perché si pronuncia così, comunque si pronuncia così. Anche la frase poi che accompagna è tutto, pigliamoci su caffè, pigliamoci un caffè proprio appunto napoletana prendiamoci il caffè poi la O che l'O davanti O sarebbe l'articolo il con l'apostrofo O con l'apostrofo cioè O con un accento accanto voglio dire e poi questa pigliamoci un caffè prendiamoci un caffè insomma è anche un'espressione per dimenticarsi le cose brutte eh, che succedono pigliamoci un caffè appunto meglio lasciar dimenticare certe cose brutte che sono successe, meglio prendersi un caffè, per cui pigliamoci sul caffè. Infatti adesso lo prenderò, berrò per lei. Dunque adesso lo berrò finalmente per lei. Ora beviamoci questo caffè in suo onore. veramente straordinario Eh sì, non è rimasto nulla qui Eh sì, infatti, buonissimo. Veramente straordinario. Non ti può spiegare. E allora confermo la frase di Twin Peaks. Even bad coffee is better than no coffee, at all. Ma confermo, il caffè napoletano è una cosa unica. Spero che l'ho allietata in questa prima parte, questa mia prima sorpresa per il suo compleanno spero anche lei prenda un buon caffè anche oggi ovviamente lo prenderà e poi attendo lei e anche gli altri per la seconda parte della sorpresa che credo um, ci sarà domani sì tra domani e sabato poi capirete meglio di che si tratta e in più come extra farò vedere anche una suite diciamo di altri video su in cui ho inquadrato il caffè qualche tempo fa, più di un mese fa, non ricordo esattamente, a ottobre, non ricordo. Comunque questi video arretrati mi sono conservato apposta per questo momento, in cui inquadro il caffè, anche come lo verso, alla, insomma, alla, alla tazza in cui lo contiene, la caffettiera in cui lo contiene. Eh, sì, anche lo zucchero, come dice lei, è una droga. Ho visto quel video qualche tempo fa in cui dice che è una droga, infatti, infatti è così insomma con l'intervista in cui dice che lo zucchero è una droga, eh, tra virgolette un tipo di droga, comunque eh, sì, quindi giornata proprio caffè, totalmente caffè per lei, quindi questa prima sorpresa e poi come ho detto seguiranno le altre, seguirà la seconda parte diciamo domani, domani e dopodomani e spero anche piacerà quest'altra parte. Have a great day!